Денес ја имаме таа чест на Университет Гоце Делчев да присуствува кинескиот амбасадор. Со кинеската амбасада од минатата година започнахме со неколку онлайн активности и беше донирана опрема која што се користи на кампус Така да веќе во оваа година продолжуваме со еден подпишување на нов меморандум за соработка со Кинески универзитет, кој што верувам многу брзо ќе продуцира и можност за а, отварање на еден центар кој што ќе возможи и соработка помеѓу професорите, размена на студенти, но тука мора да споменам дека дека веќе почнеме да да разговараме и да има помош и кон бизнис секторот за да се воспостават подобри комуникации со Кина. А, Гоце Делчев до сега има веќе подпишено. повеќе меморандуми за соработка, повеќе проекти се почнати со Кина, така да продолжуваме и ги поддржуваме сите овие а, можности кои што се појавуваат помеѓу нашите професори и кинеските професори. До сегашната соработка за кинеска медицина, таму беше фокусот, предпоставам на соработката, кои се наредни дејности или области, гранки, кај што најбрго може таа соработка да Тоа, тоа беше еден проект кој што беше подржан во еден момент. А, тој, а, може да кажам, проект сега е во повторно во фаза да се заживе. Така да сме во контакт со, со, со таа болница од Сичуан и универзитетот кој што го подржуваше сето тоа. Но тука мора да спомена факултетот за земјоделски науки имаше и предходно проекти кои што се се тековни заедно работа со кинески професори на најразлични области истражуваат, така да верувам дека ќе произлезат и нови идеи за други соработки. 部长的邀请，很荣幸啊，在戴尔齐夫大学。Uh, at first, I'd like to express my uh, gratitude for the rector for his inv invitation, and it's a great honor for me to visit this university on the occasion of the 50th, 15th anniversary of this university. Uh, just now, I had uh, a friendly exchanges with the rector and the two vice rectors, and I've also visited the campus. Uh, I'm very happy that we also signed the dona donation agreement uh, in China, every child have access to qualified education. In, all, in, order to build an open education system with high quality, China is willing to conduct more education exchanges and cooperation. China is ready to enhance our education exchanges and cooperation with China and southeastern European countries, including North Macedonia, so to better facilitate our friendly cooperation. We have had many good cooperation practices with the University of Gosse Delchev. And last year, we have held many, many fruitful activities. I'd also like to welcome and invite students and uh, professors in this, in this university to visit China. And I'm uh, also ready to facilitate the exchanges between, uh, between professors and students of this university and these of Chinese universities.